ser, ser, robię kolejny kes, kes Syrka Membert Tekstura rozpływa się w ustach Nogi gną się same od smaku Chłopaku ciężko samemu ustać Nie od dziewczęcy buziaku Chłopcera wziął tylko kęs kęs Jak masz problem ziomek to rozwiązanie zawsze Camembert jest, jest Podaję go do dań, nie daję go dla bab Bo podaję go dla pani Godność człowieka mam na plesiowy bawar Wyrwałem swoją klasz, klasz, klasz Tyle raz podane, patrzę po że obrączkę dałem Ziomek mówi, że ma katę kasę A ja mówię, że mam ser Camembert Mam też ser siebie Bagaż pełny wenement, talerze parmezanem Posypuję sobie co dzień swoją owsiankę Ser fajny jest więc chciałbyś tak mieć Na szyi nie łańcuch, nie braciu to nawiał Wiem każdy gatunek naraz Sery idealne są naraz W niedzielę słucham serowy kazań Ten ser ma dwa, cztery karat Ten dom ma serowy fundament W kieszeni plasterków parę cheddar mix ma damer Ty masz gips na białym dien kostki całe to serfit agent Wokół tu fanek jak nie jest sera to masz przechlapane A jak lubisz sery to plastry w górę dawaj wszyscy razem Jest ten ser, każdy że agent, kocha ten ser Wiesz go do gemy to życie nie jest ten serowy refren kolejny kęs, kęs Jest ten ser, każdy bierze agent, kocha denser Wielgo do to życie nie senserowy refren Biorę kolejny kęs, kęs To dopiero rozgrzewka, jak mnie znasz to wiesz, że lubuję fleść Ja nie zamierzam przestać, będę jadać, będę jelki jak Liberta Lubię sery w tasterka, lubię serów w ciągłości Ser lekiem dla ludzkości, ser brakującą częścią całości Ser odbuduje spalone mosty, ser dobry by rozwinąć wąty Dobry przy wysokoprocentowych trunkach Jak chcesz mieć dzień leczy to weź ser, by nie skończyć do popołudnia we wczorajszych smutkach Wiem sera tyle ile da się ufać, kiedyś musiałem użyć sąsiada klam sklepu, a nie miałem karty Więc celując do pani krzyczę, dawaj edanski Ser dobry na kac, dobry jak głodny, chciałbyś i spać Ser to najlepszy fan, w piątek jem ser sam Ser moim sercem sesji, jak pragniesz mieć werwę Idzie sorowarnia, w plastrach grań werwel Kup sera tak, aby mieć punkty, payback Zbuduj sobie dom, dziale, produkty, mysz eee, Jest ten ser, każdy bierze gen, kocha ten ser Bierz go do gemy, to życie nie jest serowy refren Biorę kolejny kęs, kęs Jest ten ser, każdy bierze gen, kocha ten ser Bierz go do gemy, to życie nie jest serowy refren